melhor país. Fé no pai que o inimigo cai do bolinho. É de mirratante, vai que vai do bolinho. Fé no pai que o inimigo cai do bolinho. É de mirratante, vai que vai do bolinho. Do bolinho, do bolinho, do bolinho, do bolinho. DJ Jabá. Água mole, pedra dura pra tanto até que fura. Não queremos fama, só queremos respeito. A melhor do país, a melhor do país, a melhor do país, a melhor do país. Fé no pai que o inimigo cai do bolinho É de me catante, vai que vai do bolinho Fé no pai que o inimigo cai Do bolinho É de me catante, vai que vai Do bolinho Do bolinho Do bolinho Do bolinho Do bolinho Até se conecta Vocês são quem que não dançam Vocês são quem que não imitam Vocês são quem que não dançam bolinho, do bolinho, do bolinho, do bolinho. Oh, ei, gente, vamos lá, vai. É a time gatança. Isso aqui é bolinho. Essa time gatança. Isso aqui é bolinho. Oh, na cara dos idiota. Fé no pai que o inimigo cai do bolinho. É time gatança, vai que vai do bolinho. Fé no pai que o inimigo cai do bolinho. Catante vai que vai do bolinho, do bolinho, do bolinho, do bolinho, do bolinho. África é berço, quem tá no berço dorme. Essa é time ratanta, dinheiro não é problema. Fora. bem, monte de segura, passada. Acertamos de novo, hein? Uau!